啊，ဘာကြီးတော့ဟာမကောက်ကြည့်ပါဦးဟာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်အမှန်ပဲအဲ့တော့တွင်းရပန်းအောင်ကြိုက်တာတီးတယ်တီးတယ်ကောတွင်းရတော့ပန်းအောင်မဟုတ်တာသူစောက်ခွနဲ့တကယ်လိုက်တာဒီစောက်ခွနဲ့တကယ်လိုက်တာမကအပြားရုပ်တာပါလေအဲ့ဒါမကရုပ်ကြည့်ရမကရုပ်တွင်းရဲတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတော့ကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ပုံစံအဲ့ပုံစံ မာကြီးတို့ဟာမကောက်ကြည့်ပါဦးဟာတက်ကြီးတက်ကြီးကျွန်တော်အမှန်ပဲအဲ့ကောင်တွင်းရပန်းရအောင်ကြိုက်တာတီးတယ်တီးတယ်ကောင်တွင်းရတော့ပန်းရအောင်မဟုတ်တာသူစောက်ခွနဲ့တကယ်လိုက်တယ်ဒီစောက်ခွနဲ့တကယ်လိုက်တယ်မကအပြားရုပ်တိုင်းပါလေအဲ့ဒါမကရုပ်ကြည့်ရမကရုပ်တွင်းရဲတယ်အဲ့လိုကြည့်အဲ့လိုကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ပုံစံအဲ့ပုံစံအဲ့လိုကမှပဲ 修了，我勒背了哇，哎呦！那我就要偏右机。哎，လက်တယ်နော် okay ပါ။အမေသူတို့ဆောက်ရအောင်။နောက်ကြရင်ကျွန်တော်နောက်ကြရင်အပျော်ဆွေးမှာအဲ့ကြရင်ဆော့မယ်နော်။ကျွန်တော်အခုကအမေကလည်းအပျော်ပဲဆော့အောင်လို့ဆိုတော့နောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အပျော်ဆွေးမယ် black တို့တဲ့သူတို့နောက်နောက်နောက်ပေါ့။ကျွန်တော်အာအဲ့ရတော့ဆွေးလို့မရအခုကတော့ဆွေးလို့မရဘူး။ verify media လို့ဘယ်လိုရအဲ့လိုပဲလေ။နောက်ကနေမပါနဲ့အဲ့လိုလေးပဲရေးထားဆိုရပြီ။ဘာကောက်ထိန်းကြပါအောင်တော်ဆိုးနေရ။ဘာကောက်အကောင်ထိန်းလိုက်ပါအောင်။ပြင်ပြကန်ရမေးပဲပစ္စည်းကောက်တာတော့ပါပုံနဲ့မေးတော့မသိ။ အာကျွန်တော်မကယ်ဘဲနဲ့ထားခဲ့ရပါတိတိုင်းကောမျောနေတာမျောနေတာမျောနေတာငါလူနှမပဲမာခန်းတော့ရပြီအဲမင်းကခန်းပေးပြီးတော့ချပါတာဟိယအကောင်နေအကောင်အကောင်နေကိုခန်းကြီးပေးကောက်ထားမှာကွာမင်းကိုကြီးကတဘောပေါက်လာမှန်ကမင်းသိတာမင်းသိတာအဲ့ဒါမင်းသိတာဘာလို့သူပန်းအဲ့ဒီကပန်းအောင်မသိပါဘူးတကယ်တည်းတကယ်တည်း ။ရောင်ရေးအတွင်းကပန်းအောင်နဲ့တကယ်ပြီးတာပြီးပြီဇလန်တကယ်ပြီးတာတကယ်ပြီးပါဘလို့တကယ်ပြီးွားတော့ဘလို့ပွဲသိမ့်ွားတော့ဟိုမင်းမင်းမင်းသိစားပြီလားပွဲသိမ့်နေတူ။လာမင်းမကိုအေးနော်ဘာဖြစ်လဲ။ 先先不要嘛，叫啊！别搞他嘞，都别别他嘞，都那别搞他嘞。哎呀，没事一下子，对吧？俺不在那里干。啊！见啊！多一些点，多一些点。到吧，别了，到吧，别了，到吧，别了。看几点了，老王？ ဘယ်ပတ်လာဘယ်ပတ်လာလဲဘယ်ပတ်လာလဲဒီဘက်ဘယ်ပတ်လာလဲမင်းမင်းမင်းထဲဝထဲဝထဲဝထဲဝထဲဝထဲဝထဲဝင်ပါဘာလို့ဝင်ရမှာလဲလာလာလာဟာတွိုင်းဟာတွိုင်းပတ်လာပြီနော်ပတ်လာပြီနော်ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့လာလေကိုတကိုင်းလှုပ်ပေးနေရလေ ကောင်တော့တကောင်တော့ထားတယ်အဲ့ချင်ပါအဲ့ချင်ပါ Mark the location ငါထဲဝင်ငါထဲဝင်ငါထဲဝင်ငါထဲဝင်ငါထဲဝင်လေစတကာကြီးဒီလိုရတာစတကာကြီးတွေ့တော့မရုံနော်ဒီနေ့ကိုကြီးရရတယ်အကုန်လုံးဖုတ်ပေးမယ်ပဲဒီပဲကခုနကညဘာညဘာတော့တာဒီလေးရလေနော်အဲ့ကြောက်နေရပြောပြီးမှရိုက်ရနော်ပြောပြီးမှရိုက်ရနော်ဟဟလားငါကဟဟလားမင်းဘာပေးပြီဟလားဟမ်တကယ်ပြီးပြီဟလား ပြောပြီးမှရိုက်မှာဒီဘေးကနော်ဘာဆိုတော့တိမ်မှာကောင်းကြောက်တယ်ဟုတ်တော့တိမ်မှာကြောက်နေဘာကမင်းကိုရှင်လော်ဘီနေတာတွားလော်ဘီနေထွက်တော့တွားအဲကနေကွဲကြောင်းလာတယ်။ဘယ်နှစ်ချိန်ခွဲမဆွေးနေဘူးလား။ဆွေးကျင်နေပြီမီးမလာဘူးပြောတာမီးမလာဘူး။နေကင်းဘက်တွေပြက်တယ်။အခုခုနလာခုနမှလာတာဒါ။ခုနကဒါနိုင်စနိုင်စစချင်းတော့မှဒါကျွန်တော်ဗီဇက်နှုတ်ထားရတာ။မီးမလာဘူးပြောတာကြီး။ဆွေးကျင်နေမယ်မီးရမလာဘူး။အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဆွေးနေပြီ။နေလည်းမလာမီးရမလာ။မီးရမလာဘူးကျွန်တော်အောက်မလို့ညပဲဒါညတော့မီးစက်နှုတ်ရရင်နော်ပြောတာ။ 好了，姐。 ရဲ့ info အလှပြချက်တွေတာကီရဲ့ info အတာကီရဲ့ info အလှပြချက်တွေကြည့်ချင်ဟုတ်လားတာကီ info အလှပြချက်တွေကလာပြီအဲ့မှာတာကီ info အလှပြချက်တွေရတာဒီစကေးမိုက်တွေဟာဘလို့ကြီးရကြောက်ကြီးโอเคပါစကေးကြိုက်စကေးကြိုက်တင်ပြလိုက်မလို့ကျွန်တော်သူ့ Ruya Linda. Ruya. Ruya ya hel le à, pui. Mita mita tamai la la la. Lo mita ro ho me ai ko nga spray bi. Yo. Oh, taki ki ya wa le wa. Ko lai de spray kwa taki ye lo wa chau sa. Taki ye chau sa lo wa. Chi ya tbao le no. Lo wa yin sin yin sin ya be shu la. Lo kwa lo kwa lo cha shu. Chi ga la wa le chi ga la. Chi ga chi ga pisi mi ya. Phang ya phang ya. Cũng đam nhau, အဲ့လိုငိမ့်နေတာပါလို့တာကီရဲ့ require oh my god bro နော်ဘိုင်နော်ဘိုင်ဒီမှာဒီမှာနော်နော်တိုင်း mark the location ဒီလေအန်လိုအဲ့ကြောက်တော့မနော်နော်တိုင်း mark the location ပပပပပပဟိုမှာဘောလုံးနေဟိုမှာဘောလုံးနေအဲ့ဘောလုံးပြလေအဲ့ဘောလုံးပြလေ ဒီတော့ Uzi နဲ့တင်လာတာလို့မှမကဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ Uzi ပဲရှိရလေလက်ပြော့တာအော်တော်လည်းပြောလို့ပြောပြန်ပြောရတာမေးမေးရဒီလေအကူတကိုင်းအိုးငိမ့်စိမ့်နေရတော့ကူတကိုင်းကွာ Watch out Watch out ဒီကမှာဒီကမှာဒီကမှာငိမ့်စိမ့်နေရတော့ကွာကူတကိုင်းလိုကိုင်းနေရတော့ကြောက်တော့ကိုင်းပါမရှိမရှိတော့ကိုရကကြောက်တော့ အိုးပြန်လက်အိမ်လာပါကွာနောက်နောက်နောက်ထပ်လာပြီနောက်နောက်ထပ်လာပြီချောက်ကိုင်းချောက် Marked a ကိုင်း location. အော်လုံးပေါင်လုံးပေါင်လုံးပေါင်လုံးပေါင်လုံးပေါင်လုံးပေါင်ဒီမှာခေါင်းဒီမှာ Location. ဟောဝေးပဲကြည့်ကြည့်ရအောင်လက်ပွင့်ဟောသွားပြီဘလို့ပြတာရောဝေးရောငါတွေးပြနေတာငါလည်းအဲ့လောက်လုံးအဲ့လောက်လုံးပြရပဲခေါင်းကြီးကကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်လုံးပြရပဲဒီတက်ပူပြီးနေကျွန်တော်မလုံးပြနိုင်တော့ဘူးမြဲတွေးမှမရှိတော့ဘူးမြဲ ဟိုကောင်တော့မဘေးကကျွန်တော်ကိုဖင်လိုက်တာပြန်လဲအိမ်မိလိုက်တယ် Marked a location. Don't give up. Your teammates can still recall you. location တင်နေတယ်လို့ပဲ okay ပါ brother ရေ okay ပါဗျာဒီပေါက်နေကညီရငါ brother တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမမြင်ဘူးနေမှာပေါ့နော်ကြည့်သွားလိုက်ပါနော်ကြည့်သွားရင်ပြိလိုက်မယ်ဗာလဲဆို I'm နောက်တိုင် recalling a နောက်တိုင်ကိုလိုက် teammate. ဆော်ကြည့်ရောတော့မှအဲ့ဒါငါကဒီလိုဒီဆက်နဲ့ဆော်ရလားရှိရရှိရနော်ငါ Thanks. ရမသိဘူးငါဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးငါအိမ်ထဲမှာတော့ကောင်းရှိရ အိမ်နောက်အဲ့လိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်မင်းကဆင်းပြီးသားပြီထင်တတ်တယ်ရတဲ့ထင်တတ်တယ်ဒီနေဝေါနောက်ဝေါနောက်ဟုတ်ပြီလာပြီလာပြီဝေါနောက်လာပြီလာပြီလာပြီဟာလိုက်ဟာလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘလို့ဝေါနောက်မောင်ဒီမရှိဘူးအဲ့ဘက်ကကြာရောအမေလေတကောင်မှမရှိဘူးတကောင်မှမရှိဘူးရှိတယ်ဟာလို့အဲ့ဒါဒီမှာတေးသွားပြီလေမင်းကောင်တေးသွားပြီတဲ့နိုင်ဝိုက်တာနိုင်ဝိုက်တယ်အဲ့ဒီတေးရတယ် တေးပြီလေဗျာလားဘလို့ရပါသွေးတစ်စက်နဲ့သွေးပြည့်နေရရဟောကောင်းရှိရတက်လာပြီပဲနှစ်ကောင်တော့တာလားဘလောင်းကနေဖိနိုင်တဲ့ကောင်တော့ပြန်လက်ပြီးဘတ်ဆိုပြန်လက်အိမ်လိုက်တိုင်းပဲသွေးတစ်စက်ပဲကျန်လေအဲ့တဲ့ပူပြီးလုံပြီးနိုင်တော့ဟုတ်လားဖိနိုင်တဲ့ကောင်တော့ပြန်လက်အိမ်ပြီးလိုက်ပြီမဟုတ်ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးအဲ့ဒါကြီးကခေါင်းကြီး P5 မပေးရဘူးခေါင်းကြီးကအဲ့ဒါလေးအရင်ခေါင်းအာ P5 မပေးရဘူးကြာခေါင်းကျွန်းတော့လိုက်ပြီးပြရမှာအဲ့ဒါဆိုအေးစေးတေးရကောင်တကယ်ပြောဟိုကောင်ကမြင်နေရနောက်ကကွယ်နေမထွက်သေးခေါင်းကြီးက P5 ရေးပေးနေတာပြီးဟိုကောင်ကဘတ်ဘတ်ဘတ်ထပ်ပြတော့ခေါင်းကြီးတေးသွား အဲ့လိုမျိုးမပေးနဲ့ကောနောက်ကပြစ်တာကောလာလာတာပြစ်လာတာပြစ်အရှိတာလာပြစ်တက်ပြစ်အဲ့လို P5 မပေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဟုတ်တယ် P5 ရဆိုတာမောင်တို့သူ့ထွက်လာမှာတေချာတီးမှပေးွားသေးတာတေချာမပေးနဲ့နောက်နောက်မနမတော့နဲ့ဒီနောက်မှာဒီနောက်မှာအဲ့တောင်ဝန်းအောင်ပါလို့ကားနဲ့ကားကားကားကားဟိုနော်နော်ကောင်းတော့လိုက်တော့ကောင်းတော့လိုက်လိုက်ကောင်း Sudah, sudah. Oh, ma ini, ma ini, kau ini, ma ini, dia ada kau ya, tan tan ya, tan ya ini. Oh, ini ya, ada, ada no, ada no, ada no. Kau mana uang kau ni macam nó dia? Rồi nó con cái đầu đại rồi. Ủa, y nhau còn đâu vậy? Ai chỉ cho nó mà chỉ bố chơi bố chơi y, ai cho nó. Chơi giống cái nhà là bà la, chơi giống cái nhà là bà la, chơi giống cái mà. really enjoy your game. Hey, bro, thank you, bro. Thank you, thank you. I hope I hope you enjoy it, bro. I will try the best. Knock on, knock on, knock on, knock on, knock on. Knock on, knock. နှကောင်တော့နှစ်ဖက်ပုံလိုက်နေတာပါအဲ့ကျတော့ကောင်နဲ့တော့ပေးတာအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ကျတော့မှရှိရနော်အဲ့တော့ပါလားတော့ပါတော့အိမ်ထဲကောင်နဲ့တော့ပါပြီအဲ့နားမှာတော့နေတော့မကအဲ့နားမှာ ဒီရှိမှာရှိဒီရှိမှာရှိ Kêu ရ ra mà kêu mà kêu thế mà xì. ရငါရှိမှာကွာပရုံးနေရလားမသိဘူးကနေဦးနေဦးနေဦး Oh. မရအောင်မရအောင်ပြန်ပြီးပြန်ပြီးအောက်ထဲပြန်ဆင်မရအောင်တကယ်အောက်ထဲတော့တကောင်မတော့ပြလိုက်ရနှစ်ကောင်အနမီညက်မညက်မညက်မညက်မအနမီကအဲ့လိုပတ်ပတ်လေအရန်ဝိုင်းနေတာ I got supplies ဟယ်လိုရီဗျူးတူတော့အောင်ရလို့ပါ ဒီတော့ပါတယ်ငါတို့လာမှာနော် enemy အဲ့ဒါကလည်းပဲကျန်တော့ငါလည်းကြောက်ပါဘူးနော်ဒီနောက်မှာလည်းရှိတယ်။စုံကစုံကဒီနောက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလာအောင်လေ။ဒီဘက်အောင်နေရှင်းတော့အဲ့ဒါလည်းဒီဒီဒီရှောင်းနေရှင်။အဲ့ရှောင်းပြီးအဲ့ရှောင်းကယူမယ်။မမပေါ်လုံးနဲ့ပေါ်လုံးနဲ့ပေါ်လုံးနဲ့ပေါ်လုံးနဲ့ အာခေါင်းတွေရောမှန်တာကြီးကိုကွာကလေးကလေးကလေးနဲ့နေရတယ်ကွာအဲ့ဒါမသိဘူး Oh my god တို့မျိုးဆောင်းကောင်းရသေးတာလုံးဝကျွန်တော်တောက်တောက်ကိုအာမာလေးအသေးကောင်းတာဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒါတက်နေလိုက်မမမေးဒီအလုံးမိုးကြောင်းအဲ့ဒါတက်ဒီကြောင်းအဲ့ဒါတက်ပြီမရလိုက်လိုက်လိုက်အဲ့ဒါတက်လိုက်နေရေးချောင်းရေးသူဟိုကမေးတာလည်းလောက်ပါအဲ့ဒါရဟောဖိုင်မတဲ့နေတော့ပြီးတမ်းပါ အာဘလောက်မှကြောင်ဘောလုံးလိုက်ပြန်တော့တိုက်ဘောလုံးဘောလုံးကိုရက်တော့ဘောလုံးရက်တော့ပါချစ်တော့အော်မားလို့ပါလို့ပါနေနေနေငါးကောင်ရအောင်ပြေဟာဒီဘက်မှာရောချိတယ်ကွာပုတ်လိုက်ပါတော့ကွာမင်းတို့ကောင်တွေရာငါတို့ပဲဒီဘက်ချိတာကျွန်တော်အထက်ပြန်ဝင်ကျွန်တော်အထက်ပြန်ဝင်ကျွန်တော်တို့ပဲလုံးဝအာယုံတွေကအဲ့လိုအဲ့အဲ့ပြောအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုကြီးလာတာဖေးအောင်အဲ့ဒါပြောအဲ့လိုတော့ဒီပလေးကဘလို့ရောဘလို့ရောမင်းနားမှာရှိတယ်ဟာ အဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးငါဘာမှမကြောက်ဘူးလေငါဘာမှမကြောက်ဘူးမင်းနားမှာရှိတယ်ဟိုမှာရှိတယ်ဟိုမှာရှိတယ်ခြေကမ်းမှာလက်ကားမှာလက်ကားမှာနေတယ်လက်ကားမှာမဟုတ်မဟုတ်ဒီဒီဘက်ဘေးကခုနပြေးသွားတဲ့ကောင်လည်းရှိသေးတယ်တတိဝန်ဒရာဘုံနေဘုံနေလေရပါတယ်ခြေတန်းကြားလိုက်တယ်ဟိုဘုံနေကြအဲ့အရှိမအာအဲ့ဒါကြီးကွာဟိုဘုံနေတယ်ကြဘောလုံးနဲ့ရဘောလုံးလိုက်ဘောလုံးရတယ် con là điện tọa kỳ quá con là điện tọa kỳ quá không đây này không đây này con là điện tọa kỳ quá cái không có đây này con này không rồi à. không con không mua rồi giờ qua bị ha con không mua giờ rồi nè con nè con không mua đâu con ông ông ông ra mặt không tiga mặt tiga một đâu rồi đã có rồi đã ờ, có rồi đi rồi à. ê tiếp tiếp alo này tiếp bả alo này tiếp bả. à về con quay ấy này ra rồi về rồi cho chị chị nó đâu này à sao nó ăn không sao vậy tạo riêng bia rồi này dạ, em tin tin họ không cho toa Quila, quila, quila, quila, quila, quila, quila, quila, quila, quila, quila, quila, đang Ahora estoy guaj, guaj, guajila. Creo này. una. Thầy cả nó quá, bây giờ qua nó cũng có chiếc ngay. We're the best. We're the best. Oh. We're the best.